Всем привет! В данном видео подробно поговорим о том, как использовать мобильные приложения с компьютера, с ноутбука, либо же нетбука. По умолчанию множество мобильных приложений недоступны для установки на ПК, но ну, их можно установить на компьютер и использовать так же, как и на смартфоне. Для этого нам потребуется эмулятор примеру, есть вот такое вот приложение, как Smart Life, которое предназначено для управления умным домом, но для ПК оно недоступно. А я снимал видео по этому приложению, как им пользоваться и многое другие, другое. А видео про Wi-Fi розеточку. Здесь вот э, данное видео а про Wi-Fi розетку э, я закреплю в подсказках вот здесь справа вверху и в описании под видео. Что ж, как же управлять умным домом с компьютера, если данное приложение устан... Э, в принципе, для установки доступны только на мобилу? А, прописываем а, имя эмулятора BlueStacks, а, переходим по ссылочке уже. Ссылочку, кстати, на этот эмулятор я тоже оставлю в описании на всякий случай. BlueStacks можно же скачать, оно у вас скачается. А BlueStacks – это многофункциональная программа-эмулятор, позволяющая адаптировать Android-приложение под ноутбук, нетбук или ПК. На данный момент число пользователей превышает 100 миллионов, поддерживается более 86% Android-игр, а процент доступных приложений еще выше – 96%. То есть можете устанавливать смело, никаких вирусов, угроз оно в себе не несет. Устанавливать мы будем прямо сейчас. Я скачал данное приложение, нажимаю его установку. По умолчанию оно будет устанавливаться на диск C э, э, в папку Program Files. Найдете, нажимаем «Установить», а, снимаем ненужные галочки все, нажимаем «Далее», «Установить сейчас», ну, принять лицензию, конечно же, и начинается установка. Э, процесс установки тоже занимает достаточно а, длительное время, но я бы сказал, что не сильно долго, но все же. Причем я устанавливаю на SSD. А, также здесь в подсказочках вверху а, я добавлю видео про смарт-удлинитель. И этот смарт-удлинитель мы позже рассмотрим уже через приложение Smart Life, которое мы скачаем через Play Market, который у нас будет находиться на компьютере, в данном эмуляторе, а, через который мы приложение скачаем, установим и им, конечно же, попользуемся. Вот идет у нас распаковка файлов, я ничего не а выключаю, не вырезаю, чтобы вам было достоверно видно и понятно, что и как оно происходит. Данное приложение достаточно удобно и для данного приложения нам понадобится а, почта а, понадобится та почта, которую вы используете в своем Play Market на своем смартфоне. Если вы ставите одно и то же приложение, к примеру, Smart Life на смартфон и на компьютере, хотите управлять одними и теми же розетками а, на своем компьютере, со своего компьютера точнее, и со своего смартфона, то вам потребуется одна и та же почта и один и тот же аккаунт Google. А также потребуется пароль от э, вашей почты при установке вам надо будет э, ввести данную почту и уже э, ввести пароль, подтвердить. А там выберите подтвердить по смс эм в дальнейшем. Вам придет смс эм на тот номер телефона, на который зарегистрирована эта почта. И уже вы подтвердите и зайдете в тот же Google аккаунт, который у вас установлен на вашем смартфоне. Все, приложение у нас установилось. Мы запускаем наш BlueStacks. Запускаем. Как видите, у нас сейчас идет запуск. Можно сделать позже, можно войти. Мы входим в Play Market. Нажимаем «Войти». Нажимаем «Войти». А, здесь нам надо будет э, ввести свой логин, то есть адрес электронной почты нажать далее, ввести пароль нажать далее. И уже э, выбрать подтверждение по номеру телефона, на который зарегистрирована эта почта. Вам придет э, код, вставите код, нажмете далее и войдете. Что ж, после того, как вы вошли, получили смс, ну, подтверждение по смс своей почте, у вас открывается вот такая вот страница с Google Play, вашим аккаунтом, которым вы пользуетесь именно на своем мобильном телефоне. Я вводил почту, которую использую, э, в принципе, для своего Google аккаунта и э, для аккаунта эта же почта используется для моего телефона. Что здесь нам требуется дальше? Вот у нас главное, нас ознакомливают в принципе, что, где, чего находится. Здесь различные игры, здесь вот на главной странице можете заходить, можете скачивать а в BlueStacks, э, что вам понравится. Нас интересует вкладочка Google Play. К примеру, мы хотим сейчас установить приложение Smart Life для управления нашим умным домом. И чтобы оно было у нас на компьютере и управлять э, всем этим делом уже с компьютера. То есть для этого мы прописываем в поиске просто Smart Life. Smart Life. Выбираем. Нам находит приложение вот это вот Smart Life. Нам надо его будет установить. Smart Life uh, Living на русском. Ну, здесь можно даже выбрать. Ну, без разницы, в принципе, нажимаем «Установить». Там язык можно поменять. Все происходит точно так же, как и на вашем сотовом телефоне. Никаких отличий нет. Все, устанавливается наше приложение Smart Life. Далее нам надо нажать «Открыть». Открывается вот такое вот окошко. У меня уже есть аккаунт. Э, как создать аккаунт, вы можете посмотреть, э, в принципе, э, в описании, где я рассказывал про Wi-Fi розетку. Ну, ничего сложного там нет. В описании под видео есть видео про Wi-Fi розеточку, там посмотрите. Вход используем существующего аккаунта, согласен. Все. А, вводите логин, вводите пароль. Тоже после того, как вы ввели логин и пароль, у вас открывается вот такое вот приложение. Так, э, здесь можно перейти к настройке, либо же закрыть. Я просто закрою. А здесь можно видеть сразу вот мои умные розетки, вот комп, вот телевизор. Э, нажмем, к примеру, на телевизор. Это обычная Wi-Fi розеточка, которая... Ну, вот видео про Wi-Fi розетку а, внизу в описании есть. Это управление вот этой вот именно розеткой. Ее можно сейчас включить, ее можно выключить. Э, здесь таймер установить. Все точно так же, как и в вашем мобильном телефоне. Ничего здесь не отличается. Все точно так же. Потребление электричества можно посмотреть. Все стандартно по Wi-Fi розетке. Можно вообще ее включить-выключить. Сейчас я ее выключил. Сейчас у меня выключился телевизор. Включил, а включился телевизор. То есть никаких проблем с этим вообще нет. Также и по компьютерам. Это уже Wi-Fi удлинитель. Будет выглядеть вот так вот приложение на телефоне. А здесь управление вот Wi-Fi удлинителем, вот USB. USB можно включить, нажав, можно выключить. А здесь вот розетка 1, розетка 2, розетка 3. То есть вот я сейчас включил USB, USB включены. Они подсвечиваются синеньким, когда включены. Индикатор на Wi-Fi удлинителя сейчас выключил. Ну, здесь, конечно же, вот просто мой компьютер. Я сейчас выключать здесь ничего не буду, потому что если я сейчас выключу, у меня в одну розетку монитор воткнут, в одну колонки, в одну а, компьютер. То есть можно выключить колонки, монитор, компьютер. То есть э, ничего сложного нет. Вот так вот легко и просто можно управлять различными приложениями, когда мы здесь закрываем, нажимаем «Да». Все, наше приложение закрылось. Можно установить э, вообще любое, в принципе, приложение, которое вам будет удобно. Просто заходите в Google Play и находите любое нужное вам приложение. Одноклассники и так далее. Любую мобильную игру и можете играть прямо с компьютера. Также, что у нас здесь имеется по настройкам? Здесь у нас вот такая вот менюшечка есть. Э, в менюшке есть настройки. Переходим в настройки. Э, здесь, в принципе, вот разрешение, которые можно выставлять, э, DPI, который можно выставлять, движок, уведомления, параметры. То есть с этим вы можете ознакомиться, в принципе, сами а, легко и просто есть никаких проблем с этим не возникает. Это обычный ваш аккаунт э, Google Play, который находится на вашем мобильном устройстве. Надеюсь, данное видео было полезно. Э, ссылочку на данное приложение BlueStacks я на всякий случай оставлю в описании, чтобы вам не искать. Ссылочку на Wi-Fi розетку, на Wi-Fi удлинитель тоже оставлю в описании. То Всем спасибо за просмотр, всем пока.